que hem de tenir clar que és un dret fonamental, que no és una mercaderia qualsevol, i per això interpel·lem a les administracions, però també als operadors privats, que estan treballant en el dia a dia, que també tenen una experiència directa per nosaltres molt valuosa. I amb aquesta idea hem començat una ronda de contactes i efectivament doncs, ens vam trobar amb aquestes tres plataformes digitals que mouen un volum de milers de, de pisos no? de lloguer a la nostra ciutat. La reunió va ser molt positiva, va ser cordial, hi havia molt d'interès, vam compartir el diagnòstic, van dir que ells també estaven preocupats perquè veien efectivament una, una demanda que van qualificar de salvatge, mentre que en canvi es reduïa l'oferta i amb una pujada de preus que sabien que no era assumible pels residents de la ciutat.